Será que tu ouves de mim? Será que eu adormeço você? Ou será que és um sonho pra mim? Será que eu me apresento? que sabes tudo de mim? Será que eu sou bem bom pra você? Será que tu serás boa pra mim? que ser.